oso divertigarri bat prestatu dizuegu. Kaixo bihotzak, zer mauz dagoete? Ongi ezta? Kaixo ekipo, zer mauz dagoete? Kaixo eman anoi eta ongi eta beste blogu bat, egun! Y, lleva somos unos manos ¿Qué yo que le sale metido? Esta ¡Epa, Josepa! ni ni se estricta! hori dela eta laugarra eta honetan mundu osoa zeharkatu dut. Gitarriak izan nire kateko edo kanaleko euskerazko lehenengo bideoa. Hemen gatoz, zuen dako balekuak izan legia zen osasun olku batzuk emoteko. ze topatuko dezue zorri unetxe. Zortzen da bi arrazoi batik. Ba, de da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta horrengor arte. Aio!